E yeah, meu brother, seja bem-vindo no nosso canal O Sabre Tutorial Se és novo no canal, peço para você se inscrever no canal Também não esqueça o sininho aí, bota o seu like Porque o próximo vídeo eu vou mostrar a vocês passo a passo Como baixar seta tema do Indo que está aqui a ver Também tenho tá, tenho de Naruto, Bárbaro, bro Então, a tema ajuda muito, deixa o seu window bonito também é grátis apenas mas são grátis eu não gastei nada só o que você gasta em é megabyte e mais nada é só você ter megabytes para ba baixar é só isso bro então se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo que eu vou mostrar a vocês passo a passo como baixar a tema a tema quase tem tem 15 imagens então, não perca o próximo vídeo. Estou aqui só para você e também você me ajudar a se inscrever no canal. 15 Magi. E também tem, tem, tem aí de Naruto. Mas não perca, irmão. O próximo vídeo aí tá quase. Vou mostrar você passo a passo. Também até é grátis. Poxa, irmão, falamos no outro dia aí. Ou até, até o próximo vídeo. Beleza.